Yo silencio lugares que no ponen un peso No saben el valor cuando la paz no tiene precio Sueño de crecer, caerse, todo tiene un mérito Todo tiene un mérito Desde chico aprendí que todo cuesta Que el reloj ya tiene mi hora puesta No es solo ganar, es entender la apuesta Aprendí lo más clásico, River de 90 Criogado en puro enojo de esa noche soledad me gasta la vida, no cada golpe está todo mal, la cara empapada aire más con ganas de que tú algún día termine. La Nike rota, desgastada como mi alma, en plena luz del día esperando a que el sol no salga. El mate está frío, dueño de aquella charla, el arte cagarse de frío, lo dijo Charlie, si mando todo a cagar. Los dios pasan frío la noche soñando no despertar Boca capaz todo es un sueño Sigo a pleno sin espera que esa mierda me venga a buscar Con mis homies arte de homeless mi casa de mob, y puse trombles I miss you, recordando esas noches Paso a buscarte, decime dónde Estoy roto, si se escribo un disco entero Dejarse llevar por lo interior es un misterio Brindo la magia que lleva lo interno que tapan el cielo Merecido como la copa del mundo a Messi Esfuerzo propio y uno pare, no se lo merece Gana demanda toda la mierda por el fucking rating Pero es por amor al arte, solo está shit Merecido como la copa del mundo a Messi Esfuerzo propio y uno pare, no se lo merece Gana